Нам до собак еще расти, что вровень стать всех благородством, но им никак не доползти до человеческого скотства. Іраїда Близнюк каже, собака на прізвисько Лада 10 років пересувається за допомогою спеціального інвалідного візочка. У 2013 році її скалічили кулею, випущеною зі зброї. Тварині зламали хребет і пошкодили спинний мозок. Мне звонят э, тоже волонтеры, говорят, что на Каменецкой сбитая собака. 12 часов ночи, сечен месяц, минус 10 на улице. По с- очевидцам свидетелей шла какая-то молодая женщина по мосту. Видела, как в нее вроде бы стреляли с какого-то пневматического, видимо, оружия. Видимо, что-то ей сделали с позвоночником. За словами Іраїди Близнюк, скалічену собаку вирішила взяти лише на одну ніч. Відтоді тварина в неї живе 10 років, розповідає жінка. Врачи давали нам 40%, что вроде бы как она встанет, поэтому я пыталась ей помочь, массажи, все, что можно было, э, как говорится, мы делали по рекомендации врачей, но, не, но она не встала. Ну и потом она у меня осталась, потому как э, больше вариантов не было. На той момент в неї вже було три собаки, говорить Іраїда Близнюк. Лада стала четвертою. В одиннадцатом ко мне попадает Жуля, вот это, про которую я рассказываю. В двенадцатом ко мне попадает Мася. В тринадцатом ко мне попадает э, Лада. Она кушала, она смотрела на меня. Но радости какой-то там, или, ну, была, ну, неактивная, скажем так, по жизни. И, Но мне с ней не было проблем. Я ее... Я ей массажи делала четыре раза в день. Она нормально все, не сопротивлялась, не гавкала. Спочатку ладу вигулювали, підтримуючи її задні лапи, розповідає Іраїда Близнюк. Сначала поддерживали ей животик на простыни, я брала на полотенце, выводила ее гулять. Все думали, что она все-таки встанет. А потом мы поняли, что шансов у нее нет. Ей нужно было делать коляску. Іраїда Близнюк каже, інвалідний візочок для лади коштував тисячу американських доларів. Размерчики ее смерила, так сказать. И все это послали туда, и нам эту колясочку прислали. Нам оплатили немецкие друзья наши эту коляску. Стоимость по тем, по тем временам это было 8 тысяч гривен. Лада не агресивна, каже Іраїда. Собачка дуже любить, коли її гладять. С ней вообще нет проблем в том плане, что она не конфликтная, она обожает гулять, вообще она хочет гулять. Когда начинала, она могла долго ходить. Понимаете, у нее были силы, но сейчас она уже старенькая, ей уже, я же говорю, ей как минимум 14 лет. Сейчас она может ходить на коляске, при том, что ей уже немножко тяжело, я это вижу. Но в основном она любит очень стоять и рассматривать все по сторонам. Негативну реакцію у лади викликають лише коти, говорить жінка. Собак гоняет, котов гоняет, а людей она очень любит. Ее, люб- мы когда выходим, любой ребенок погладит, будет стоять ее гладить, она абсолютно не агрессивна по отношению к людям. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.